مین مین جدی بودن منظور داشتن معنی دادن مین What do you mean? What do you mean? What چه چیزی do you تو انجام میدی و do در اینجا فعل کمکیه mean منظور داشتن What do you mean؟ منظور شما چیست؟ What do you mean؟ What do you mean? What does it mean? What does it mean? What چه چیزی does فعل کمکی it آن و به این دلیل از فعل کمکی does استفاده میکنیم چون it در اینجا فاعل جمله مونه mean معنی دادن what does it mean یعنی معنی آن چیست مثلا چیزی که شما گفتی معنیش چیه what does it mean معنی آن چیست what does it mean what does it mean